Cruz un creador de enigmas. Sin embargo, ayer, ayer que me entrevistaba, y bueno, le doy a su mamá, tengo otros, después vienes tú, les doy otros tres Jesús. si vienen otro día, nos ponemos de acuerdo más Lo, lo que pasa es que cargar son pesados. Eh, dice un amigo, la cultura pesa. Bien, entonces este, les daremos un pues, a y a todos los que quieran. Yo siempre me reservo parte de la actividad Sí, entonces, este, pues fue un texto que escribí un poco, pues vamos a decir, tocado por la situación, por la Y bueno, ayer que este, me entrevistaban, yo le decía a la señorita que vino, la reportera, que más que, que creador de enigmas, era buscador de enigmas. Entonces, eh, voy a leer ese texto que escribí anoche, teniendo como punto de partida el que ya había escrito con algunas modificaciones, y bueno, pues parece ser que lo amplié mucho más, de, porque el trabajo de Manuel da para decía ahorita, bueno, voy aprovechando que tengo imágenes y si me dan más imágenes pues, pues el texto lo voy a ampliar bastante. El día de, del velorio yo me acerqué a don Miguel y le dije, mire, pues lo único que yo puedo ofrecer y proponer es que pues eh, eh, reunamos la obra de, de Manuel, hagamos una publicación, ¿verdad? bueno, creo que hay que promover esa publicación. Sé que el alcalde se ofreció a apoyar, eh, no sé qué tanto se pueda con él, pero yo creo que podemos empezar a eh, reunir los textos que hayan escrito sobre él, ver cuál que vale la pena publicar y hacer un libro. Eso, yo supongo que sea el sello de la Universidad de Costa preferencialmente el de la escuela. La facultad está obligada a que hagamos un libro con su obra. Inclusive, si tienen imágenes de, desde niño y todo, pues hacer un recorrido cronológico de cómo fue su vida como artista. Aquí este, agradezco a Roberto González que me haya invitado a que esté aquí platicando con ustedes. agradezco de antemano la presencia a todos, sobre todo a usted y pues a los hermanos. Les este, pues, voy a atrever a leerme este, que escribí. Ojalá les guste. Y si hay alguna duda o algo, pues pueden interrumpir porque esto es una charla. No, no yo no me pongo nunca ya en este plano. Eh, eh, trato de quitarme pues eh, el, inventario de, maestro, ¿no? puede ser más como algo coloquial. Claro, en el salón hay que luego poner mano viva, ¿verdad? cumple, No cumple, no llega, ya saben. Pero aquí estamos entre amigos, ¿no? Es otra situación, así que si alguien de pronto tiene duda de algo, comienzo. Comienza. Eh, Emanuel Cruz, buscador de enigmas. Adelante, calle espacio, pásate para Conocimos a Emanuel antes de conocerlo, porque fue a través de su papá, don Miguel Cruz, como supimos de sus habilidades con el ya que desde niño tuvo la obsesión de delinear e imprimir sus imágenes en toda superficie que tuviera a la mano. Cartones, cuadernos, paredes, platos o maderas. Desde entonces, Emanuel no desdeñaba ningún material. Nacido en Jalapa en 1980 y ajeno a los prejuicios académicos de otras épocas, utilizaba de manera indistinta crayones, lápices de color, acrílicos, acuarelas, quises, piedras, vegetales o tintas de diversos colores. Así experimentaba con las gamas de blancos, grises o negros, pero también sentía cómo membraba el color en sus diferentes matices. Finalmente, tal y como en múltiples ocasiones me lo había advertido su señor padre, llegó a la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana para realizar sus estudios profesionales. En esos momentos debemos reconocer que Manuel, a diferencia de otros estudiantes que buscaban exponer o vender la obra antes de producirla, se en se concentró en el conocimiento de la materia prima, las técnicas diversas y los conceptos configuradores todo objeto de Su aplicación como discípula, discípulo nunca estuvo relacionada con los afanes por obtener un título o por hacer una carrera meteórica en el menor tiempo posible. Por el contrario, él se aplicó en profundizar en el conocimiento que le permitiera dominar el oficio y de ese modo fortalecer y enriquecer vocación. En tal sentido, podemos afirmar que el éxito le vino por añadidura. No fue producto del artista que se regodea en la vanidad efímera o en los diplomas. Se pueden mencionar premios y distinciones que recibió a su corta edad. Sin embargo, para conocer a un artista no es necesario revisar su trayectoria descrita en un currículum. La relatividad de los premios o de los cargos públicos poco dicen del talento y la capacidad para la creación artística. Por eso mismo, lo mejor es ir directamente a mirar, contemplar, observar, penetrar en su obra. Allí en su obra está el enigma del ser humano, enigma que él obsesivamente intentó desentrañar, consciente o inconscientemente desde muy pequeño. Quizá su intuición de pintor, de artista que percibía con delicadeza este mundo convulso, lo empujó a estudiar a los pueblos indígenas con la esperanza de encontrar en ellos los símbolos que le permitieran reconocer y descifrar su contenido. Contenido mágico-mítico que consideraba nos habría de impulsar para reconciliarnos con la vida. Y, sin duda alguna, para Manuel Cruz, el arte fue un instrumento para interpretar y construir su propia existencia. Como estudiante y después como profesionista, buscó con las imágenes crear una obra auténtica, pero no para conseguir el éxito, sino para lograr la eficacia de un lenguaje artístico capaz de despertar aquello que estaba en su mente, pero que previamente había encontrado con la agudeza de su mirada. Y es precisamente la mirada lo que Manuel Cruz supo nutrir con esmero, porque antes de pensar en el éxito, él estaba sumergido de manera apasionada en la cimentación de un universo único. Hoy entre sus imágenes que transitan en su propia órbita, nos damos cuenta de su gran capacidad en el manejo de los materiales, de las técnicas, de los conceptos y de los símbolos de orígenes diversos. He allí concentrada y condensada una labor artística que revela la capacidad, no solo estética, sino también filosófica porque él pensó a través de la pintura. En tal sentido se puede afirmar que la obra de Manuel Cruz puede y debe ser analizada desde diferentes vertientes, desde el manejo de la técnica, sea óleo, acrílico, acuarela, tintas, gouache, este, grafito, lápiz graso o técnicas mixtas, logró, porque así se lo propuso, dominar cada una de estas técnicas para, para realizar esas imágenes sobresalientes que los especialistas señalarían como un arte verista. Entendemos como verista o verismo una forma extrema de realismo en la que el artista intenta reproducir con auténtica veracidad la apariencia exacta de un personaje, eliminando su idealización y toda interpretación imaginativa. Sin embargo, en este caso, Emanuel, además del verismo, sí fusionó la idealización y la interpretación imaginaria, porque su obra está nutrida con la sabia del consejo, con, con la savia del concepto ponderado y con el anhelo de la libertad a través del sin duda este artista vivía, gracias a su obra, momentos de plenitud y de libertad creativa. Si bien es cierto que esta cualidad de su obra logró muchos reconocimientos, existe en su composición un principio que la dota de equilibrio y armonía, ya que resulta notable que también supo emplear la proporción áurea en su obra obra en sí misma polifónica, de muchos sonidos, de muchos colores, porque su obra habla, tiene música a través del color. No siempre es una música alegre, también es una música triste, como todas las músicas, porque es una música elaborada de contrastes, de la mesura y el arrebato lírico, espontáneo, pero sofisticado en su manifestación no importa el tema, porque resulta evidente que para nuestro artista primero es la, armonía, y la armonía es analogía de los contrarios. Así tenemos la analogía de las semejanzas, del tono, del color, de la línea, considerados a través de la forma dominante y bajo la influencia de una iluminación en colores alegres, serenos o cálidos, o el contraste de los colores cálidos y fríos para generar la ilusión de la armonía. Por eso se empezó el para ilusionarnos. Sin duda alguna, cada una de sus imágenes nos hace pensar en aquello que afirmaban los griegos. El placer no es el primero ni el segundo de los bienes, sino que el primero de los bienes consiste, oigan bien, en el justo medio, en lo conveniente y en todas las demás cualidades análogas a esas, que debemos considerar dotadas de una naturaleza inmutable. en ese sentido, habríamos de afirmar que el segundo de los bienes es la proporción, lo hermoso, lo perfecto, lo que es por sí mismo suficiente y todo lo que pertenece a este género. Quizá, me atrevo a decirlo, Emanuel Cruz poseía la virtud de la prudencia. Y como bien sabemos, la prudencia, con mayúsculas, forma parte esencial de las virtudes cardinales, también conocidas como virtudes corporales. Entendemos que la prudencia es aquella capacidad de pensar antes de actuar, para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Tanto en su obra como en sus actos se observa esa actitud de tolerancia y de ponderación antes de actuar. Su rebeldía la manifestó a través del arte, pero también unificando a todos aquellos que estuvieran dispuestos a transformar la sociedad inequitativa y enajenante en una sociedad plena, libre, y Hasta cierto punto encontraremos una rebeldía silenciosa pero intensa que ha quedado estampada en su obra y en el corazón de los artistas de su generación. Decíamos que los títulos de su obra son evocativos y contrastantes, poéticos dotados de la metáfora que alardea entre lo racional y lo pasional. Por ejemplo, tan solo en esa mínima selección encontraremos un acto de percepción intelectual y sensorial, sombra y resplandor, el eterno encuentro, y tu reflejo es mi mirada. Perdón, no Esos tres títulos me recuerdan las reflexiones de Martin Heidegger, cuando dice que las cosas, los entes intramundanos, son parte de nuestro mundo y a la vez del mundo del otro, que así también es parte de nuestro mundo. En cada caso el mundo es ya desde siempre aquel que comparto con los otros, de ahí que yo estoy en tu mirada. El mundo del ser ahí es un mundo del con, con el otro. Pero Heidegger marca la importancia del otro para un análisis ontológico que va más allá de la afirmación que no estoy solo. Para Emanuel su estar, es decir, su ser en sí, depende de su relación con el otro y su actitud hacia él. Porque siempre el ser con y para el otro fue parte de su destino existencial. Por eso construyó este universo de El otro invade el yo sin preguntar, se decía a sí mismo, sin avisar para que pueda reflejar. Exige demasiado y bloquea la conciencia. El encuentro con el otro es para Emanuel una confrontación, una ilusión total en el yo por lo que él busca solucionar o explicar ese encuentro a través de su obra histórica. Y del yo nacen, notablemente, los otros que soy yo mismo. Es así como aparecen las máscaras, donde nos demuestra su encuentro con la identidad múltiple y diversa del ser humano. Asimismo, su obra crítica, asimismo, su obra critica al sistema cultural y económico que, condensa en los, en los siguientes temas. Esquizofrenia de Occidente, distensión, todo es ilusión, retrato del poder, inocencia trastocada y México rojo, que es una obra muy fuerte, dramática, tensa que muestra, sin mucho alarde, la situación que vivimos hoy en México, pero también muestra la pasividad con la que vivimos. Tejiendo vidas, Epifanía y su sueño mexicano podríamos ubicarlas como obras de rasgos etnocéntricos, sin embargo, perdón, etnográficos. Sin embargo, en el caso de Manuel Cruz, además, insiste y persigue obsesivamente los símbolos que considera le conceden autenticidad a estas culturas milenarias. En ese mismo escenario conceptual y simbólico situamos los murales del mercado Jauregui, así como las representaciones históricas mayas y los retratos de los totonacas, donde en muchas ocasiones muestra el dramatismo que sustancia a la magia. Así crea diversas analogías que transitan entre la ayer y el hombre, entre la guerra y la paz, el hombre y el universo, el cuerpo y el espíritu, la vida y la muerte. Son imágenes que documentan la presencia viva y actual de la cultura indígena. No quiero pasar la oportunidad para decir, aunque ya esté esbozado en este texto, que el cuerpo humano fue el principal motivo de la obra de Manuel ya que este era, pues, para él la materia prima donde se condensan todas las pasiones habidas y por haber, que son el motivo de lo que sucede, sucede en el mundo. El cuerpo humano, según Platón, es el depositario del alma y por eso mismo el cuerpo es, debido a sus defectos, la parte imperfecta del ser, mientras que el alma, para Platón, resulta ser la síntesis, perfecta, la síntesis de la perfección. Contrario a los griegos, podemos encontrar en la filosofía náhuatl un concepto distinto del cuerpo, ya que para ellos el cuerpo es materia y energía que al morir se transforma. Me parece que Manuel intuye que el cuerpo, depositario del alma, termina siendo el vehículo expresivo de las emociones implícitas en su fuero interno. Por esa razón, Emanuel captó con precisión verista gestos, movimientos y construyó lenguajes del cuerpo que expresan soledad, tristeza, poder, sensualidad y erotismo. Aún en el drama, la sensualidad y el erotismo persiste. Sin embargo, es a través del cuerpo, a la manera platónica, como habremos de conocer eh, en sus pinturas el alma humana. Es decir, el cuerpo como un pretexto para Emanuel para conocer el interior del hombre. En fin, para Emanuel Cruz crear es pintar y pintar es comunicarse, es abrirse, encontrar al otro hasta ser para el otro, sin distinciones. En su obra encontramos ese valioso intento en reflexionar sobre el significado del encuentro con el otro y pensar radicalmente la alteridad. La alteridad es el otro, la naturaleza, Dios, el universo. Pero, sobre todo, dejó muy en claro que la pintura es el lenguaje y como tal es sin duda, algún, sin duda alguna forma de conocimiento profundo del ser humano. Ese es porque está aquí entre nosotros Emanuel Muchas gracias. Por ejemplo, cuando hablo del contraste, ¿no? de la sensualidad, pero al mismo tiempo del dolor, de la tortura, creo que cuadro está dicho de manera clara, precisa, luminosa, como él acostumbró casi con la mayoría de sus ¿no? Pero también ahí está clara la, composición y la utilización de la proporción áurea. O sea, Manuel se dio cuenta y lo supo captar y lo supo aprovechar. Aquí vemos cómo la figura humana forma un triángulo en medio. Esa es la utilización de la proporción áurea. Parte de arriba para llegar a los vértices de los extremos y así crear una armonía que permita al espectador atraer la mirada. Esa es la función de las proporción áurea. De perfectamente. Muy bien, muy bien. Siempre, siempre que me encontré a Manuel le dije que a mí me gustaba mucho su obra, además de que fue temerario frente a las llamadas nuevas tendencias que pues muchas veces ocultan las deficiencias, él tomó el camino más difícil, el reto de aprender el oficio a toda prueba, con profundidad, y ese es su mayor Bueno, por otro lado, podemos entrar en la especulación, él constantemente utiliza eh, color blanco como forma, este, de esto con nunca, pero eh, los cuerpos pintados de blanco pues, me hacen recordar en primer lugar la cultura cora, los mucholes, ¿verdad? Nayarit, que era una manera para cubrir su rostro, pero también una forma de purificación, porque al terminar el rito, las, las personas van, se bañan, entonces han limpiado su rostro con el que han pecado. Entonces, es un acto, un rito de purificación. Entonces, hay una constante en ese sentido, ¿verdad? Pasemos al siguiente. Pero también me recuerda a los cretenses, fíjense que los cretenses hacían lo mismo, pintaban su cuerpo de blanco. Estoy hablando, cuando hablo de los cretenses, hablo de la época prehelénica. Estamos hablando del año de 8000 antes de nuestra era, ¿no? Entonces, siempre el buscando el enigma humano, como lo dije desde el principio, buscar el enigma humano para tratar de descifrarlo a través de su pintura, a través de su, esa gran capacidad, esa sensibilidad de la música. Bueno, aquí, por ejemplo, el título, ¿no? El, el, título es este, El Eterno Encuentro. Yo creo que a lo mejor ahí sí podría, eh, o el último éxtasis, es el manejo del cuerpo también en forma, si ustedes ven, está en una posición fetal del cuerpo, pero marca perfectamente el tronco del cuerpo, una línea de vértice a vértice y después se forma otra línea este, del otro vértice hacia abajo, apuntado por las manos, el codo hacia acá. Y que eso forma la sección árbol, divide el cuadro cuatro triángulos para concentrar su mirada en el centro. Pasemos al otro, si no cada cuadro no es una variante del mismo, ¿verdad? Este, pero eh, digamos que, que, hay una estetización del dolor. Yo creo que en el fondo él sabía que solo el dolor nos lleva a ser conscientes de la vida y de la realidad. Porque mientras vivamos en el placer, que es mucho pedir, ¿verdad? Porque en la actualidad la sociedad moderna vive en el placer, es decir, en, una, en un pseudo placer, no en el placer. Entonces él sabía que el dolor es lo que nos hace conscientes de la vida y de la realidad. En ese sentido, lo quiere transmitir a las personas para que recapaciten y vean que pues, estamos más en el estallido, en la hoguera de las realidades en la reflexión sobre el No quiere decir que estemos todo el tiempo en el drama, ¿verdad? Pero sí debemos tener instantes de reflexión y su obra nos invitaba a pensar. Bueno, igual ahí este, son otras técnicas diferentes los otros son óleo con acrílico, óleo arciá, utilizó eh, como superficie madera, lienzos, etc pero también aquí, este, pues un rostro escondido, eh, inserto en un, en, este, laberinto, en una especie también de elipse de movimiento, que es la vida, que simboliza la vida. Y la vida puede ser, y es más bien alegría y es también sufrimiento, es drama. Eh, es importante para él no idealizar la vida como la plenitud este, total y definitiva, como bien dice Aristóteles, ¿no? Y yo creo que ahí descubrió también algo él, a lo mejor sin, leer Aristóteles. que la verdadera felicidad se da a través del conocimiento, porque el conocimiento se busca y se adquiere de manera personal, como voluntad propia no necesita el conocimiento de terceros, necesita de tu voluntad. El conocimiento se puede adquirir a través de los libros, pero a través del arte. Yo creo que su obra es un ejemplo de ello. Bueno, aquí este tema nos puede llevar muchas horas, mucho tiempo, en cuanto a que la máscara, eh, yo podría decir que eh, en una síntesis el ser humano es la máscara. Alguien me puede decir, no, yo soy muy honesto. El ser humano es la máscara, la persona es la máscara. De hecho, la palabra persona significa máscara. El concepto de persona nace entre los griegos y trasladado al latín quiere decir personae y se traduce como el que habla dentro de ti. Eso quiere decir persona. Con el tiempo, el concepto persona se transforma pues, en, la máscara del ser racional. Eso es, esa es la diferencia, pero seguimos siendo máscara. Eh, pues, debo decir que mi tesis de, de antropología es precisamente ese tema. Mi tesis se llama La máscara, espejo del instante. Porque mi argumento es que si no hay máscara no hay ser humano. La máscara finalmente es la condensación, la consolidación del ser, es decir, eh, la máscara es eh, la materialización ontogenética, es decir, el ser mismo. Y por eso, eh, no sé, este, pues digamos, los recursos, las, las influencias, los, porque inclusive me parece un poco extraño, las máscaras ahí con un gorro frío, que nos recuerdan a los jacobinos este, franceses, etc. Y bueno, más allá de eso, pues, lo que él nos está diciendo que el ser no es uno, que el ser es un ser múltiple, a pesar de que la palabra individuo signifique lo indivisible, pero dentro de lo indivisible está la diversidad del ser. El ser es único y diverso al mismo tiempo. O si alguien está aquí que te diga la Virgen le habla. Piensan que no les habla, entonces están solos, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que nos habla dentro de nosotros. Y, en ese sentido no tenemos una identidad, hay que decir, tenemos múltiples identidades. Nuestra conducta varía según el contexto, el lugar y el escenario donde estemos. Entonces, creo que, de hecho, este, pues no sé, este, yo le pedía a Roberto mandar esta imagen con el correo, pero bueno, ya aprovechando los del mismo, quiero utilizarla en la, siguiente revista como portada y, y, publicar el, mismo texto, ¿no? Para pues, continuar con el homenaje, ¿no? Porque realmente es una magnífica interpretación. Eh, yo hice un libro, pues las veces son como 300 cuartillas, ¿no? Y él en un cuadro dijo todo lo que yo dije en grandes palabras. Eso es lo que Freud decía. La ventaja del poeta, del artista, es que con una imagen lo dice todo, mientras el científico tiene que comprobar eso que dijo. Y aquí no tenemos que preguntarle nada a Manuel, ahí está dicho. Esa es la maravilla de la pintura, del lenguaje pictórico. Bueno, lo que decía, para él no, también hay el drama, el, color mismo este, lo elige para enfatizar en el drama, la vida humana, la teatralidad está presente, sería otro rasgo que no, que no mencioné en este texto, que está Cristo pero hay una fuerte dosis de teatro y teatralidad en su obra. hay también este, ¿cómo se llama este? este, ver este cuadro se llama que se llama esquizofrenia del presidente. Yo creo que ahí hay, ahí hay un... ¿Cómo se llama? No recuerdo, por lo anterior es esquizofrenia. Esquizofrenia. Bueno, y, este creo que es síndrome. Bueno, pero de todos modos, <laughs> puse este grupo de, imágenes también, como aquella que creo que tiene extensión, los puse por una razón, esos son cuadros críticos para la cultura occidental cuando dice esquizofrenia de Occidente, la esquizofrenia de Occidente es lo que estamos viviendo hoy, en lo que todos vemos a la modernidad como la panacea, como la solución a los problemas, no es cierto. La modernidad ha fracasado. No tengo que decírselos, lo vivimos cotidianamente. La polución, el cambio climático, pues van a está mal decirlo, ¿verdad? Porque es triste y doloroso, los asesinatos. El Estado mexicano, que era un Estado humanista, hoy es un Estado delincuencial. Y si no lo creen, vean sus pensiones, ¿verdad? Y las próximas generaciones ni pensiones van a tener. Ni siquiera van a tener oportunidad de salir al parque ahí al centro de la ciudad porque que no van a tener, no van a tener que reclamar, porque las formas de contratación hoy, debido a la globalización, es a través del outsourcing. Es decir, te contrato temporalmente, te pago más o menos bien para que no me exijas eh, ni servicio médico, ni vacaciones, ni pensión alimenticia, ni jubilación, ni nada, ¿verdad? Antes, y la palabra jubilación viene de júbilo, hoy sales de verdad Triste enfermo y chueco. No, justo más júbilo. Hoy se vive con tristeza el júbilo. He ahí el contraste. No. las nuevas generaciones no quiero ser apocalíptico, pero por ahí viene con las reformas. Estamos en la apocalipsis. Exacto. Bueno, pasemos a los. Yo creo que está visto también la atención, del cuerpo, el manejo, de la dinámica del muscular, del esfuerzo, ¿verdad? Eh, todo eso lo sabía muy bien. Utilizaba constantemente velas, eh, máscaras eh, de tela como formas de crear tensión en la obra. Tensión dramática. Eso es lo que llamar. Vamos. Y ahí está. Esa es la extensión. Vean cómo está también utilizada la proporción áurea el cuadro el cuerpo humano al centro, en primer término, pero el codo nos dirige a un vértice, el otro codo al otro vértice. Ahí está dividiendo ya en dos el cuadro, pero después su cabeza y la mano nos hacen la línea del otro vértice, creando cuatro triángulos. Entonces, él divide el cuadro y sobre esa división somete a la figura para crear los puntos de atrás.